bir yolculuğa çıkacak. Bu yolculuk elbette ki bir hac vazifesini yerine getirmek üzere bir ziyaret, bir hakikate tekrar kavuşma arzusu. Milattan önce 35'li yıllarda Hz. Adnan Efendimiz ise 11 ila 12 yaşlarında. Dünkü dersimizde ifade ettiğimiz üzere Mekke'ye yakın bölgede kervansaraylar yavaş yavaş oluşturulmaya çalışılırken tabi o büyük kervansaraylar gelmesin aklınıza kervanların durup dinlenebileceği, hayvanların ihtiyaçlarını giderebileceği, belki kendilerini, gider, kendilerini dinlenebileceği, güvenlik önlemleri alınmış olduğu bir yol mesafesi üzerine bina edilmişler. Hz. İmran Efendimizin zevcesi biliyorsunuz Hz. Hanne, Hz. Zekeriya'nın annesinin önermesiyle e, evlenmişti. Annesi Kayra Hatun adındaydı ve o bir hac vazifesini yerine getirildiğinde Kabe muazzamanın yanında bir dinlenmeye çekildiğinde kısacık bir uykuya dalmış, bu uykuda karnında iki elmayı görmüştü. Karnındaki iki elmadan iki hatun hasıl oldu. İşte onlardan bir tanesi Hz. İmran Efendimizin eşi, bir diğeri de Hz. Zekeriya Efendimizin eşi olacaklardı. Hz. Adnan Efendimiz bu yolculuğa çıktıktan sonra Mekke-i Mükerreme'ye yaklaşık 50 kilometre mesafede olan bir durakta durduğunda henüz orada Resul-i Kibri aleyhissalatü vesselamın soy atalarını saydığımızda onların arasında sayacağımız ilk isim olan Hz. Adnan'la karşılaşacağını kimse bilemezdi. Ancak bu karşılaşma öylesine ya da insanların kendi tabirleriyle söylemek gerekirse şans eseri gerçekleşmiş bir karşılaşma değildir. Bu ve buna benzer karşılaşmaların tarihteki pek çok izini tekrar tekrar görüyor olacağız. Ancak Siyer Nebi çerçevesinde olduğumuz için bizler Resul-i Kibri aleyhissalatü vesselamın hayatını anlatma gayretindeyiz. Dolayısıyla bu meselelerin derinleri için her birisine apayrı kitaplar beyan etmek istiyor gerekiyor ki Rabbim nasip eder inşallah. Hz. Adnan Efendimizin girmiş olduğu bu kervan noktasında Hz. Adnan Efendimiz çalışıyorlar. Hz. İmran Efendimiz de burada kalmaya niyet ediyor ancak o hizmetten dolayı oldukça memnun kalıyor. Bu memnuniyetinin sebebi Hz. İmran'ın kısacık bir rahatsızlığın arkasından Hz. Adnan'ın ona bir ilaç hazırlamasından kaynaklanıyor. Sonra muhabbet ilerliyor. Bu kadar çabuk iyileşmesini neye bağlarsın dediğinde ise çölde ot mu bulursun diye soruyor Hz. Adnan'a Hz. İmran Efendimiz. Oysa senin bu Çölün ortasında sürüklenip gelip gördüğün otlar var ya, bu kurumuş ve içlerinden artık bir şey çıkmaz dediklerin her birisinde nice hikmetler vardır bilir misin dediğinde Hz. İmran oldukça şaşırıyor. Çünkü yaşadığı dönemin daha önce ifade ettiğimiz gibi hikmet erbabı olmaya oldukça yakın ilim sınıfından sayabileceğimiz bir zat Hz. İmran. Dolayısıyla küçük yaşta bir çocuğun bu fikriyata sahip olması, bu inanca sahip olması kendisiyle daha uzun konuşmaya vesile oluyor. Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam Efendimizin atalarının ortak özelliklerinden bir tanesi de bu. Daha küçük yaşlardan itibaren adam gibi konuşuyor tırnak içinde lafına, ibaresine birebir karşılık verebilen karakterler olması. Yani o insanların her birisi tarihte daha bu genç küçük yaşlarından itibaren herkese farklı sözler söyleyebilecek nitelikte bir gene, bir genetiğe sahipler. Hz. İmran Efendimiz de kendisini açığa vurmadan Hz. Adnan'ın bu konuşmalarına kulak kabartmaya başlıyor. Tarihsel süreç içerisine girildiğinde ise Hz. Adnan'ın öyle çok da eskilerden habersiz olmadığı, Hz. İsmail'den, Hz. İbrahim'den, Hz. Musa'dan haberdar olduğu görülüyor. Hatta Hz. İmran soruyor kendisine neye inanırsın ya Adnan diye. O da Allah'ın varlığına ve birliğine gelmiş olan peygambere iman ederim buyuruyor. Peki son gelen peygamberden haberiniz var mıdır diye sual ettiğinde Hz. İmran kendisinden önce gelmiş olan Hz. Zekeriya'ya kadar pek çok peygamberi sayı veriyor. Mekke-i Mükerreme'ye doğru yaşayan insanların bu noktada Beni İsrail ile kesişen yollarından doğan iletişimin çok da geçmişe, geçmişten bugüne kadar süre geldiğini böylelikle anlıyoruz. Yani Mekke-i Mükerreme'de yaşayan insanlar tek tanrı inancından, tevhid inancından çok da uzak ve uzun uzadıya anlaşılmaz bir serüvenin içinde değiller. Dünyanın yekününe sözünü beyan edenler elbette Kudüs'e bu mesafede ve köyler arasındaki bu kervanların geliş gidişleriyle bunları öğrenmeleri gayet mümkün. Hz. İmran Hz. Adnan'ın bu noktada Mekke-i Mükerreme'de olmak yerine buranın dışında neden bulunduğunu sorduğunda dışarıda olmak hoşuma gidiyor. İçeride herkes kendi fikrince bir şeyler yapmak istiyor dediğinde Hz. İmran ona dünkü dersimizde anlattığımız üzere toplulukları bir araya getirmenin içerisindeki önemi arz ediyor. Ve ona şöyle söylüyor. Bu kadar bilgin olan bir çocuğun er veya geç o Mekke'ye geri dönüp onları bir araya getireceğini düşünüyorum sakın ümitsizliğe düşme dediğinde Hz. Adnan Efendimiz için oldukça önemli bir köşe bendi aklına oturuveriyor. Nihayetinde Hz. Adnan Efendimizin de böyle bir yoldan geri dönüş düşüncesi elbette yok. Ama bir başkasından bu sözü duyuyor olmak onu daha genç yaşından itibaren bu değişim ve dönüşüm sürecine adapte edecek. Ama bu adaptasyonu da tarihsel süreç içerisinde bir ilişki ile bir ilişkinin varlığıyla delillendirmek istiyor Hz. İmran Efendimiz. Henüz birbirlerinin atalarından haberleri yok. Aslında amca çocukları olduğundan haberdar olmaları için başka şeylere ihtiyaçları vardı ama herhalde o gün nasip olmamış. Ama Hz. İmran Efendimiz Hz. Adnan Efendimiz'e kılıcın keskin olsun diyecek yaşta olmadığı için sana bir bıçak hediye edeyim. O bıçak senin için seninle beraber olsun senin için keskin olsun diyor. Hz. İmran'ın Hz. Adnan'a vermiş olduğu o bıçaksa kendisi yola çıktıktan sonra şükür teşekkürlerini sunan Hz. Adnan Efendimizin hayatında oldukça farklı bir noktaya gidecek. Çünkü Hz. İmran Efendimizin Hz. Adnan Efendimiz'e vermiş olduğu bıçak oldukça farklı. Farklılığı ise ta atalarından beri gelen o bıçağın üzerindeki tılsımlarla ya da o havasla ilgilidir desek yeridir. Zira Hz. İmran Efendimiz Hz. Adnan'dan ayrılıp Mekke-i Mükerreme'ye ziyarete giderken Hz. Adnan bu e, bıçağı alıp bu bıçakla bir şeyler yapmaya niyet ettiğinde çok keskin olduğunu fark etti. Bu keskinliğin bir defasında kalın bir tahtayı bir anda kestiğini görünce yahu bir başkası da onu gördüğünde Yahu bu nasıl bir bıçaktır? Sanki taşı kesecek gibi duruyor şeklinde bir ifadesi var. Hz. Adnan Efendimizin bir gülümsemesinin ardından gidip hakikaten ya gerçekten olabilir mi diye şaka yollu bir deneme sonucunda önce şöyle bıçağı hafifçe dokundurduğunda taşta bir iz bıraktığını görüyor. Biraz daha devam ediyor. Taşı bıçak tarafından kesilebildiğini fark ediyor. Bu bıçağın normal bir bıçak olmadığını anlıyor Hz. Adnan Efendimiz onu saklamaya niyet ediyor. Tarih boyunca masonların aradığı hep, masonların varlığını hep söylemiş olduğu bir çekiç vardır. Ama bunun yanında bıçak da var, kılıç da var, bir de uzunca bir ip var. Kamçı gibi ifadelendirebiliriz. Bu tarz emanetlerin bir kısmının da artık Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın hayatını inkişaf edecek noktalara doğru eriştiğini göreceğiz. Hz. Adnan Efendimiz'den hasıl olan bu bıçak ta Hazreti Fatıma anamıza kadar ulaşmıştı. Hazreti Fatıma anamız ise onun özelliğini bilmiyordu. Resul-i Kibri aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün Hazreti Fatıma'nın elinden bu bıçağı aldı. Onun özelliğini bilir misin ya Fatıma? O taşı bile keser. O Hazreti Meryem'in, Meryem'in babası İmran'ın bıçağıdır. O bıçak ki Hazreti Davud'un sırrıyla hasıl olmuştur diye ifadelendiriyor uzun meseledir ama nihayet bu bıçak Hz. Hüseyin Efendimiz'e kalıyor. Hz. Hüseyin Efendimiz'den nereye kaldıysa oldukça farklı. Emevi Camii'nde bir taşa saplanıyor bir vesileyle uzun bir hikaye. Ama nihayetinde bu taşa saplanan bıçak bir daha o taştan çıkmıyor. Emevi hanedanlığının e, yaşadığı dönemde o Kerbela vakasının yaşanmasıyla beraber taştan çıkmayan bıçak bir başka taşla görünmez bir hale getirilmek isteniyor ve öyle de oluyor. Unutulmuş eski bir köşede duruyor. Belki tarihin bir yerinde tekrar karşımıza çıkacaktır. Efendim hakikat bir bıçakla başlayan bu hikayenin nihayeti asla ve katiyetle bitmeyecek bir tevhid mücadelesi. Bu tevhid mücadelesinin en önemli isimlerinden biri olan Hz. İsa Efendimiz'e gideceğiz gitmesini ama hepsinden önce onun annesi kadınların efendilerinden bir efendiyi Hz. Meryem'e anlatmamız lazım. Ama onun için önce onun doğumundan bahsetmemiz lazım. Yarın Hz. Meryem anamızın doğumundan bahsediyor olacağız. İnşallah. Bugünlük kalın sağlıcakla.